Salut à tous. Alors euh, aujourd'hui donc euh, petit tutoriel pour vous montrer comment vous servir, euh, comment utiliser en fait les images de 3dtotal.com. Donc en fait ça vient compléter l'article que j'avais fait qui vous qui vous parlait du site 3dtotal.com pour les images de référence. Donc vous voyez que c'est très simple, il suffit d'aller donc sur 3dtotal.com ici et ensuite dans la catégorie texture, donc personnellement je trouve que la catégorie est un peu mal appelée parce que bon, c'est surtout des images de référence je trouve, il y a quelques textures euh, effectivement, mais vous voyez c'est une sous-partie vraiment de toutes les images de référence qui sont disponibles. Donc euh, vous voyez comme je vous avais dit, ici là on a par exemple architecture, on a des euh, tout ce qu'on veut, même des humains, hop. Ouais, bon, <laughs> c'est peut-être pas, la meilleure... <laughs> pas le meilleur exemple. Euh, <laughs> voilà, on a des, des bâtiments de construction, donc ça peut être très utile, mais ce dont je vais vous parler plus précisément, c'est la catégorie Matte Painting, puisque vous allez voir, donc là vous avez plein de choses, donc euh, vous voyez, Building Blocks, Environment City, donc c'est surtout ceux-là qui vont nous être utiles, parce que ça va nous servir à faire des extensions de décor vous voyez, des, des paysages comme ça, à rajouter euh, plein de, de décors autour de, de nos matte painting. Donc je vais dans matte painting, ensuite par exemple environnement city donc. Et alors là, ce dont, j'ai parlé hier dans l'article, en fait, c'est euh, les petites images ici que vous voyez, donc euh, en noir et blanc, qui sont en fait euh, une, qui vont pouvoir être utilisées pour un masque de fusion si vous voulez. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez voir par exemple, on va prendre cette image. Donc je clique dessus. Voilà. Euh, je vais lui dire download original. Je vais l'enregistrer ici, voilà. Je vais la chercher et je la glisse dans Photoshop. Et alors là, vous voyez que euh, l'image est intéressante, la ville est vraiment sympa, sauf que euh, on n'a pas, on n'a pas euh, un ciel très intéressant. Et donc là, si on veut remplacer le ciel, vous savez, euh, on va venir là, on va détourer, on va prendre le par exemple, et on va commencer à détourer, mais ça peut être long. Et donc c'est pour ça que là, les masques de fusion qui nous sont fournis sur 3D Total, alors qui nous sont fournis, il faut le préciser quand même, uniquement pour la catégorie matte painting. Si je vais par exemple dans architectural ici ou je vais dans décor vous voyez qu'ici euh, il ne n'y a pas vraiment de... on pourrait pas vraiment masquer quoi que ce soit, donc il n'y a pas de masque de fusion. Alors que ici on peut, euh, vous voyez, euh, on va sûrement remplacer le ciel, c'est quasiment sûr, donc là ils nous fournissent la couche alpha. Donc là je vais faire pareil, download original, je l'enregistre, et là je l'ai ici. Donc je vais l'amener dans Photoshop. Pareil, euh, avant je vais me remettre en écran normal et je l'importe dans Photoshop. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et là, donc vous voyez que j'ai exactement le découpage qui est déjà fait pour moi. Je crois juste qu'il s'est un petit peu mal placé, vous voyez, parce que on a une petite bordure ici en haut. Donc tout ce que je vais faire, c'est je vais reprendre mon curseur avec toutes les touches fléchées maintenant, je vais le remonter, voilà. Pour bien qu'il fasse toute la taille de l'image. Je me remets en plein écran. Et alors là, ça je vais m'en servir comme masque de fusion. Donc là, l'arrière-plan, je double-clique dessus pour enlever le petit verrou. Ça, je vais pixeliser déjà. Et ici, donc, en sélectionnant mon calque avec l'image, je vais cliquer sur la petite icône ici, masque de fusion. Là, je retourne sur mon calque en noir et blanc, je fais CTRL A, CTRL C. Je retourne sur mon calque. Pour l'instant, je peux euh, cacher le, calque en noir et blanc. Je vais sur mon masque de fusion, je fais CTRL V. Oups. Non, oui, je retourne sur mon masque de fusion, je fais ALT, clic, pour n'afficher que le masque de fusion et je fais CTRL V et là ça va me, copier, euh, me coller en fait euh, le, calque en noir et blanc que j'avais copié ici donc là oui c'est ça, faut, vous voyez j'avais fait l'erreur là euh, faut faire attention quand on est sur le calque 0 et qu'on crée un masque de fusion si vous faites simplement CTRL A copier et là vous cliquez sur le masque et vous faites coller ça va nous coller un nouveau calque en fait donc il faut bien faire Alt plus clic gauche sur le masque de fusion. Ça va, ce que ça va faire en fait, c'est que ça va nous afficher uniquement notre masque de fusion. Et là on fait CTRL V et c'est collé directement dans notre masque de fusion. Donc là on refait Alt, clic gauche. Hop, on enlève le, le calque au-dessus environnement. Donc vous voyez, là j'ai mon masque de fusion, et là j'ai euh, mon calque avec le masque de fusion appliqué. Donc là, vous voyez que c'est très pratique parce que tout le découpage est déjà fait pour nous. Et là, on va pouvoir donc rajouter, par exemple, un calque avec un ciel derrière. Donc là, on va prendre une couleur comme ça. Et voilà, et donc là, vous voyez, je peux rajouter un ciel et tout le découpage ici, par exemple, est déjà fait pour nous. Donc c'est très pratique, on n'a pas besoin de le faire et ça va très vite. Et vous voyez donc qu'on euh, a ça sur toutes les images de la catégorie Matte Painting. Ici, là, euh, à chaque fois, tout est détouré, tout est fait pour nous, même après dans les montagnes, etc. Là, pareil, on a tout qui est découpé, donc c'est très très pratique. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment bien appliquer le masque de fusion et comment utiliser ces images. Donc euh, n'oubliez pas, je vais le faire en français, Material, Real si on prend l'accent anglais. Donc vous pouvez euh, toujours euh, aimer la page, ça aide beaucoup, ça fait partager. Et vous inscrire aussi à la newsletter, donc qui va euh, vous avertir à chaque fois qu'il y aura un nouvel article. Donc voilà, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Il y aura pas mal de tutos qui vont venir, pas des très gros tutos pour l'instant, plus des petites astuces un peu comme ça. Donc continuez de regarder, là il va y avoir plein de choses à venir. Voilà, bye bye